इलाके का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मान ने बड़ा ना है बड़ा तगड़ा खेलिया मेरे लिए एक बब्बर शेर इस इलाके का गुरवेज सिंह मेलो भी अब फैसले करते हुए है और इधर गुजर टिकेबाजी पड़ी हुई रेल है तक्का के केड़ा नौजर काला टटोली वाला कोशिश करता है तो पॉइंट टिके वाला गुजर मेरे लिए अपनी टीम के वास्ते जुड़ गया हरियाणे वाला फिर कबड्डी पाने करार की धरती का ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦਾ 11000 ਬਹੁਤ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬਈਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਅਮਰਤ ਵਰਗੇ ਭਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਨੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਾਖੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਪੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਫਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਨੰਨੀ ਕਪਾਲਪੁਰੀਏ ਸੱਪੜ ਕੇ ਜਾਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਕ ਦਾ ਨਲੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲਾ ਪਾਕ ਬਣੀ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਭਿਰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਧੂਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਂਗੇ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਂਗੇ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲਾ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅੰਕਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਬਾਡੀ ਟਿੱਪਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਧੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਬੱਡੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਫਾ ਲੱਪਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢੋਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪਾਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਰਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਯਾਸੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਵੀ ਐਨ ਕਿਤੇ ਚੜਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਐਨ ਚੜਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡੰਡੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤਫਾਨ ਦੇ ਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਾਹ ਕਾਟੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਾ ਚ ਪੂਰੇ ਕੋਰੇ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਫਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਪੁਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਸਰ ਦੀ ਬਈ ਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਜ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣਗੇ ਪਰ ਨੰਗਰੀ ਵੀ ਭੋਜੇ ਬਣਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਖਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਲਖਾਪੁਰ ਟੰਡਾ ਗੱਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਿਆਣੇ ਭਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਭਿੱਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਖ ਦਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੰਨੀ ਪ੍ਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਜੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੁੜਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟਾਉਂਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਤਖਤ ਕਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾ ਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮੱਛੇ ਰੰਗਣ ਵਰਗੇ ਤਪਨ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ ਹਾਸਾ ਖੇਡਦਾ ਨੱਤਾ ਟੱਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਨੱਪਾ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਖੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੀਰ ਖਚਾਓ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਟਿੱਬਾ ਚੱਲੇ ਕਰੇ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਲਾਸਵਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਲੇਰਾ ਔਰ ਅਯਾਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੀਜਨਲ ਘੱਲਕਲਾਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਚਮਕੌਰਾ ਪੀਣਾ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਕੱਲ ਮਚੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਵੀ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਅੰਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਆ ਪਿੰਡ ਢੋੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦੀ ਲਓ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹ ਆ ਮੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰੇ ਔਰ ਲਵੀ ਭੋਡਿਆ ਲਵੀ ਸਪੈਂਡਰ ਮਨਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਰਾਏਪੁਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸਮੈਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੇ ਜੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਸਦਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ